Вали давай! Ты как это можно? Владик, расскажи свои мнения об этом ударе. Расскажи, пожалуйста, все свои мнения об этом ударе.